Agora vamos começar! inocentes, impostores, fazendo tarefa, lá, lá, lá. deixa eu mudar pra próxima, lá, lá, Puf! Já transformei em uma pessoa Fui! É, reportando. No corredor ninguém tem suspeita de alguém? Suspeita? Sim, do Alien. Também, também. Eu? Ah! M, a LM não era impostor. Dois impostores sobraram. Fazendo tarefa. Minha primeira petrificada. Puf! Hum. Reportando. Peraí, eu sou inocente então. Vencedores!